Então, estamos aqui no SITS, Sapiens Track São Paulo, em, e estamos com as mentores e organizadores do, do Sapiens Track. Temos aqui Marcelo, Marcela, Bruno, Raquel e um, José. José. E eu queria saber como o Sapiens Track agora já tem 400 inscrições e um, é um bom sucesso é, qual era o, o início, o motivo de fazer um Sub Inside Track? No início a gente sentiu falta de ter um, um, evento onde você pudesse participar sem, sem precisar pagar, pedir autorização para o seu chefe para sair, talvez algo que fosse viável e fácil para a comunidade integrar. Então, assim nasceu a ideia de ter um sidetrack no Brasil, algo que já existia fora, de não reinventou nada, não inventou nada. E a gente se reuniu e no primeiro evento de 2009, chamado Community Day, SAP Community Day, teve a participação de 30, 40 pessoas no dia todo, ah, desde funcionais de todas as áreas até consultores técnicos, alguns gerentes talvez. Eles, um evento bem pequeno, foi, foi feito aqui também na SAP, e no mesmo ano as pessoas pediram, a gente fez o primeiro Star Trek em São Paulo, final de 2009. Aí foi quando o Bruno, Bruno desde o primeiro já estava aparecendo, já estava ajudando a gente, o Zé também. Então desde aquela época, pelo menos os dois já estão tá com a gente. E desde então, todos os anos, um evento anualmente. E esse ano a gente optou por fazer dois novamente. Um agora focado para o público funcional e no final do ano em dezembro, nesse mesmo local, focado exclusivamente para o público mais técnico. E qual, é, quem, quem são os participantes que vão assistir esses uh, Sapiens Reference? Okay. Bom, os participantes são consultores, clientes, parceiros, pessoas que têm interesse em adquirir conhecimento, em fazer network, em conhecer novas pessoas e veem o evento como uma oportunidade para conhecer gente, para conhecer coisas novas que eles não têm acesso no trabalho deles no dia a dia. Muitas vezes eles não têm treinamento, não têm como participar de treinamento, não têm tempo para participar de treinamento. E eles estão enxergando o sítio como uma oportunidade de se atualizar. Tem tanta coisa nova vindo e eles não estão conseguindo se atualizar, então é um evento que eles enxergam como ah, tem uma oportunidade de conhecer coisa nova, de ver o que está acontecendo no mundo, sabe? e ainda por cima sem custo. A gente sempre tenta dar essa oportunidade para as pessoas não terem esse custo, veja de forma gratuita, conhecer loja nova. Então, é muito aberto para qualquer pessoa da comunidade SAP. Se você tem interesse em aprender SAP, o sítio é um lugar onde você pode ir. E, José, você, você não é um SAP Mentor, mas você já está organizando esses eventos desde quase 20 anos. Não, quase 20 anos não. Quase 20 anos não, mas qual é o motivo para você ajudar e como, como desenvolveu esse, essa organização dos eventos? É, para mim, a ideia inicial era é, poder ajudar a comunidade né, e fazer a comunidade crescer. E eu comecei ajudando por conta é, o Marcelo, que foi quem, não sei, acho que o, a pessoa que iniciou com esses eventos aqui no Brasil, né, que teve a ideia de falou, puta, vamos fazer um um evento para a comunidade, de graça, aberto, vamos chamar todo mundo num, no mesmo lugar e meu, discutir, porque é, grande parte dos eventos é, SAP são pagos e isso acaba sendo uma barreira. Também tem a barreira de às vezes ser durante a semana, ser em, dias que as pessoas não conseguem sair do trabalho, não conseguem uma dispensa e poder ajudar, é, fazer essa mobilização em prol da comunidade é, é algo que, que que eu acho muito importante, muito válido e parte do, do, do meu serviço aqui, do meu trabalho que eu tenho feito nos últimos anos aqui no CIT é tentar levar isso também além da, do, do, evento físico, né? que é conseguir transmitir pela internet e ter a gravação para que as pessoas que não, não puderam vir aqui possam acompanhar também é, via internet ou em outros dias experiência hoje? Como, como foi a recepção dos participantes? Eu acho que ela foi bastante positiva. É... Meu background é técnico, então eu tenho muito mais contato nos eventos técnicos. Foi muito bacana que a gente fez esse evento funcional. E eu achei interessante trazer um termo, um termo misto, Fiori é um tema técnico e funcional, mas num contexto bastante funcional, que é justamente um gap que existe hoje, que todo mundo que começa a trabalhar com hoje sente que é, ok, consumir o pensável, consumir CCM consumir a documentação oficial, é, como eu faço para me tornar de fato influente e experiente em Fiore. Então, esse próximo passo foi o tema da sessão. E eu particularmente fiquei muito satisfeito em ver público-funcional, olhando para o Fiore como oportunidade de entender não só o Fiore, mas toda a estratégia de mudança que a SAP está fazendo, mudança tecnológica. Para a gente que tem um background técnico, é mais fácil você perceber, principalmente quando você acompanha desenvolvimento web e outras tecnologias, você começa a perceber um certo alinhamento com essas outras tecnologias e com essas outras práticas. O funcional, ele tem uma visão muito mais de processo, de negócio, de solução. Então, entender que a SAP está tá abstraindo um pouquinho a visão de produto, sem abandonar o produto, mas começando a ganhar uma força, um braço tecnológico maior e começar a casar produto e tecnologia, eu acho que foi o grande, grande achievement que a gente conseguiu hoje, é, mostrar para eles esse casamento. Acho que isso é uma coisa bastante importante. Ótimo. Então, pelo futuro, vamos implementar essa sapiência track funcional técnico eh, que, vamos, que temos hoje. Não? É? é, eu acho que é, essa visão é, um pouco mais para negócio, mas trazendo para as novidades de tecnologia, se comprovou hoje que tem, tem demanda, vamos dizer assim, tem, tem, tem uma procura por isso. É, a gente, até voltando um pouquinho às outras perguntas, mas respondendo, eu comecei em 2009 junto com esse pessoal todo, ajudando, contribuindo com vários voluntários que você viu hoje. É, e para mim, entrar no Circle e participar do CIT foi um espaço onde eu vi que eu não era louco. Porque eu era o único que olhava para o mundo de tecnologia, no grupo onde eu fazia parte, ou na maior parte das pessoas com quem eu conversava, e eu tentava olhar para aquilo com um pouco mais de paixão além do meu trabalho. E você vem para cá e você tem a oportunidade de vivenciar com outras pessoas e fala, realmente não estou louco. Realmente o caminho é esse. Então, contaminar outras pessoas com isso, eu acho que é o que me faz o impulso de ano. Uhum. Então, olhar para o olhar das pessoas que estão te vendo, entendendo, fazendo sentido para elas, e vendo que elas estão muito hum, interessante e tal. Eu acho que isso é o grande agente de transformação que a gente consegue produzir aqui. E falando sobre o caminho que, que estamos indo, mas é que, que vão ser os seguintes passos que podemos tomar com, com o programa dos mentores aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, na América Latina, e como podemos aliviar os nossos Insight Track eventos fora do Brasil? Bem, aqui no Brasil, nós tivemos hoje uma grata surpresa. Né? O evento foi lançado pelo Marcelo, o Marcelo idealizou o funcional, até porque o evento que a gente fazia anualmente era único, envolvia tanto a parte técnica quanto a parte funcional. Então o Marcelo decidiu lançar um evento experimental para a gente testar como que seria os inside tracks técnico e funcional separado para alcançar um público maior. Então, em dois dias esgotaram-se as entradas. Então, eu acho que esse evento é, é ele veio para ficar né, e, e abriu novos horizontes. Hoje, por exemplo, a gente teve pessoas que já conhecem a marca Inside Track e sem se inscrever deliberadamente vieram ao local. E é claro, abrimos as portas, abrimos as portas para todos, só que <laughs> é, excedeu 30% nessa capacidade. Então você vê todas as salas estão superlotadas. Então os nossos horizontes agora estão muito, muito abertos. Temos a possibilidade aí de ir para um local maior, mas só que a sede da SAP é emblemática, então todos gostam de vir para cá todos gostam de vir para esse local, sempre foi aqui. E, e isso também abre imagens para a gente expandir para outras regiões do país. Né? Já que é um evento que funciona, a gente encontrou uma fórmula e essa fórmula pode ser usada, como por exemplo a Raquel e eu, que organizamos desde o ano passado o evento no México. Então temos uma equipe no México, né, uma equipe de especialistas no mercado mexicano, e nós transmitimos essa fórmula que encontramos para que no México esse evento se desenvolva. Esse ano vamos ter mais dois Inside Tracks. Né? Então a segunda edição vai ser em Monterrey, a terceira edição vai ser em, em outubro, que vai ser junto com a conferência anual da ASUB. Então é, é ilimitado o, o, esse, esse horizonte que a gente encontra. Né? Hoje se confirmou isso com a maior, o maior número de inscrições de todos os tempos. Acho que no mundo a gente não tem notícia de um evento que teve mais de 400 inscrições, talvez exista na Índia algo assim, mas não é fácil de encontrar isso. E gostaríamos aí de ver uh, o apoio aí do, do, do, do comitê dos mentors, né, do Jason né, e, e, da própria SAP, como que eles nos ajudam a, a enxergar isso e projetar nossos horizontes. Sim. É, um ponto importante que eu acho que vale colocar aí é que acho que são dois passos então o primeiro passo é estabelecer a ideia de que você pode fazer um evento naquele, naquele, naquele determinado local. Se você olhar para a América Latina de maneira geral, a gente ainda tem muito pouco uh, evento acontecendo ao longo do ano. Então, aqui no Brasil, e não dá para desconectar uma coisa da outra, uh, o apoio dos mentors é fundamental ainda para a execução desses eventos. Bom, o primeiro momento eu acho que é entender que você precisa engajar com aquela comunidade daquele local e estabelecer, então, um público e um grupo de pessoas que pode conversar, que pode palestrar, que pode fazer esse evento acontecer. O segundo momento é o momento que a gente está vivendo agora aqui em São Paulo, que é, a gente já tem uma comunidade que vem, a gente já tem um grupo de pessoas que se interessa, que procuram participar e engajar todo ano. A questão é como a gente vai além nesse ponto e quebra essa associação direta que existe hoje entre o evento e os membros. Porque no final das contas, é o que o Marcelo falou, o CIT é um evento da comunidade. Então qualquer um pode organizar um CIT. Né? Então não, é, não são os membros que estão organizando. Na verdade, o desafio nosso agora é reverter esse processo. Sim. É fazer com que a comunidade organize os eventos e a gente se torne um agente facilitador. Não mais o responsável pela organização. Acho que dessa forma, sem precisar montar uma equipe de mentores é, é, é, multidisciplinares como a gente tem aqui em cada um dos países da América Latina, eu acho que através desse processo a gente consegue é, é, multiplicar sem necessidade de pessoas. Até expandir dentro do país, né? Nós temos um país aí com muita demanda e a gente precisa expandir dentro do Brasil. Como os membros estão localizados em poucas cidades, Sim. a gente precisa realmente engajar a comunidade para que eles consigam Sim. fazer para eles mesmos, com o nosso apoio, queria levantar um ponto. É, nessa, é, aqui no Brasil sempre tivemos, ah, na cidade de São Paulo, que é o maior mercado aí, eu diria fora Europa, Estados Unidos, é o maior mercado do mundo, então é a cidade de São Paulo. Então sempre tivemos muitos profissionais disponíveis. no México, especificamente em Monterrey, nós não temos profissionais com essas tecnologias novas do s 4 Fiore, entre outras. Então foi a primeira vez que a gente abriu as portas para a, a, as sessões remotas. Aqui no Brasil nunca precisamos ter sessão remota. A gente teve já do custódio, né? Uma vez. É, já teve. Teve, também, assim, então, assim, um ou outro. a cada... É, é, Mas é, não é a gente, bem esporádica. A gente, a gente evoluiu várias coisas. A gente já tentou fazer sessão remota, nos frustramos com isso, já tentamos fazer streaming de diversas formas, usando o SAP Connect. Enfim, a gente foi evoluindo. E, e é a questão da evolução natural, né? acho que a gente ainda está começando. O que é que eu diria? É, por que, que isso acontece? Eu entendo que qualquer um pode organizar um side track, mas uh, ah, para ter uma organização de side track, você precisa de algo a mais, um comprometimento a mais. Então, eu hoje eu vejo que existem muitas pessoas que têm, temos muitos voluntários aí que nos ajudam, sensacional o trabalho deles. O, o, o Bruno foi o coordenador aí da equipe, o staff que faz parte de voluntários, ele escalou as atividades, mas é, talvez a, parte, a participação dos mentors é fundamental. Então, o comprometimento que o, o mentor tem, o, o, o José ele, ele, tem esse mesmo comprometimento, mas ele é, vamos dizer assim, é um, é um, já para nós ele é um SAP mentor. Né? Uhum. Então, para encontrar pessoas assim, eu estou encontrando dificuldades em outros locais. Sim. Então, talvez a gente pudesse olhar no sentido de diversidade e expansão o potencial que a América Latina tem. De repente, a gente não uh, consegue encontrar aquele perfil uh, exato do que a gente quer, mas precisamos entrar nessas localidades e lá dentro poder expandir. Então, eu não vejo outra possibilidade da gente explorar todo esse potencial, inclusive o próprio Brasil é um terreno ainda que tem muito potencial para explorar. Detalhe que a gente só teve Inside Tracks em quatro cidades do Brasil. A gente teria pelo menos umas 10 cidades aí com potenciais para brigar esse evento. Então a mensagem final seria todo mundo na América Latina que tem interesse na, na nossa comunidade pode fazer um SAP Inside Track, pode contar na sua ajuda e por também contar que vai ser um sucesso como estamos vendo aqui em São Paulo com o, o primeiro Cyber Inside Track uh, funcional. Exatamente. Obrigado a vocês pela entrevista. Que você também salientar que o evento também aconteceu graças ao ajuda também do Margo que não está aqui, Sim. teve que ir embora. Outras pessoas como o Edson, Edson Tomás, são pessoas que os próprios voluntários sem ele seria bem difícil ter um evento com a qualidade que, que a gente está tendo hoje. Com certeza. Né? E os palestrantes também os voluntários. Claro, sem eles não existe. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado.